E aí, clã, Sheldon aqui de novo. A gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps. A Metroidvania é sensacional para Xbox One e PC. E vamos jogar mais uma área hoje, que é... Que é essa parte aí da nascente. Como é que a gente tá gravando? Tá assim. É, a gente abriu essa porta descendo aqui, nessa parte. Vamos mostrar o mapa onde nós estamos. Nós estamos bem aqui. No cantinho, né? bem aqui no cantinho superior. E hoje a gente pretende fazer isso aqui só, e só é bastante já, viu? A distância era longa, está em português. Vocês podem ter notado, né? Olá. O Naro e o outro menininho que eu esqueço o nome estão saindo uma jornada. Vai ser o Nara? Ah, Naro, não sei. Ah não, vamos dois mas não era capaz de manter a família separada. Estão preocupados, mas estão indo. o desconhecido. A gente já entrou? Isso, já entramos. Muito bem. Vamos brincando aí. Normalmente esses tempos são meio enjoados. a gente já está apanhando, porque eu quero pegar um negócio que é possível que nem seja pegar. Não, pegamos, pegamos. <laughs> tá tudo meio parado, tem uns, uns bagulhos aqui esquisitos, tipo uns tumores. Falava meio forte, né? Tumor, mas é o que parece. Esse bagulho tá girando a milhão. Ah, não precisaria ter apanhado tanto pra subir em cima tem outro. Aí é feio. Esses aqui giram mais devagarinho. Uh, quase. Não é precisar. ele gruda no bagulho. No teto. Ó. Por sorte a gente já está com bastante HP e não morreu instantaneamente. Espinho, você teve fragmento espiritual. Beleza, que deve fazer alguma coisa em relação aos espinhos, não é mesmo? momento de vir aqui. Mas a gente tem um jeito de pegar. Mesmo assim, a gente está usando pulo triplo, é um fragmento que eu acho muito útil. Né? Deixa você com uma movimentação muito melhor. Aqui a gente já abriu o negócio. Opa, quase. está dando aproximadamente certo. A gente não conseguiu arrebentar como queria, deve ser possível arrebentar de um lado. Ali tem um tumor que a gente vai estourar com Não é a de vir pra cá. Ele quebrou este pedacinho. Pra lá parece tudo parado. Olha só que temos aqui. O Ori tem armado até os dentes nesse jogo. mais um minério Gorlec. Isso aqui serve para dar o cara que constrói lá na cidade. Ele remove algumas coisas, constrói outras. Bem interessante. Só curiosidade. Tem que tentar quebrar o máximo de coisas possível. Olhando no mapa. talvez não seja o momento de descer. Tem uma alavanca, mas... A gente não conseguiu alcançar. Ah, aqui gira. Aí, ó, que beleza. tudo girando, bem bonitinho. Ó, aqui, ó. Mais uma área escondidinha, por isso que você tem sempre que explorar bem. Aqui é uma saída. Deixa deixo o mouse no meio da tela. Murra. Temos uns pra cá. Ó, oh, uma árvore. Garra. A gente consegue se agarrar. Quem poderia imaginar que tinha um trecho ali agarrado? Jurava que dava um pouquinho para isso aqui, né? Oh. Ele agarra também no bagulho azul, nas plantas. Muito bom. Olha só que legal. Agora dá pra vir aqui, ó que, que isso aqui faz? Ah, tá. A porta estava fechada. A gente teria que ir para lá de todo jeito. Não é uma habilidade que passaria desapercebida. É o homem do mapa. Bem-vindo ao moinha da nascente, de onde toda a água... Vem toda água ou vinha, pelo menos. Beleza. Comprar o mapa e aí a gente consegue tirar tudo. Fazer 100% dessa área. Tomara que sim. Tá aqui? Não. Shift para agarrar ou mover. Olha só, uma área inteira escondida. Passaria desapercebido, hein? Eita! Tudo bem, não tem problema. O Ori, ele não castiga o Ori and the Will of Wisp, o Ori 2. Mais um é fragmento de energia. A gente esqueceu de pe pequeno detalhe de tentar quebrar a parede. Sempre tenta, vai aqui, né? Aqui vamos descendo. Mano! Fechar o Chrome aqui, senão a gente é notificado sem parar. Fragmento de célula de vida. O bagulho mais importante estava tá, todo tá escondidinho. Agora sim a gente pode... Pode voltar aqui, né? Fazer de novo o bagulho. Muito legal que tudo meio que é mole, né? Tudo é móvel. socão na boca, hein? Pode ser de longe mesmo. Só pegar aqui uma vidinha, né? Porque... quase. Dá uma olhada no mapa feito 100% pelo menos deste trecho. Okay. Tem um menininho aqui, vamos conversar com ele. Toque. Essa nascente não é lugar para passear. Essas rodas me reviram o estômago. Eu não estaria de pedido nenhum se não tivesse perdido aquela bússola da última vez que passei por aqui. Poderia me ajudar a pegar? Acho que perdi em algum lugar por aquela porta. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá pegar a bússola do cara. Ó. Que Foi fácil, né? Pegar a bussulinha. mais HP. Como é que tá o mapa aqui? Tá de brincadeira, hein, olha. Putz, área de inimigos. Tudo isso com Eita. Vai de longe, ó. espancado um pouquinho, mas no geral deu certo. Que labirinto é esse moinho antigo? Mas não temos tempo para enrolação, ainda temos muito pela frente. Tenho conhecimento para adquirir e você tem um moinho para despertar. E uma amiga para encontrar, pelo que fiquei sabendo. Boa sorte, não há tempo de perder. Beleza, cara. Aí, ó. Por enquanto parece simples, né? Mas não é, viu? Não é não. Vamos dar uma olhadinha ver se tem alguma coisa pra cá. Marretada. Não. Vambora. Hum. Parece complicado. Oh. Bagulho acidental que deu certo. Que louco. <laughs> Ixi. Bom, aqui toda certeza não dá pra passar. fazer um pedacinho de mapa de nada render, hein? Lá, meu nosso, quase. <laughs> Beleza, abrimos uma passagem. Vai com calma que vai dar tudo certo. Ah, a gente tem que clicar na direção do negócio foi que eu fiz? a nossa exploração. Vendo como é, é bom ter isso aí. Isso é uma side quest, será? Não tô achando que é side quest não, Eu Acho que tipo, parte fundamental aí. Né? Península do menino. Folha de ferro. Será que tem alguma entrada aqui de cima? <laughs> tá, não tem. Tem que ter cuidado para não ser macetada. A gente fez tudo lá dentro? Aparentemente fizemos. lá, com toque. Minha bússola você achou, estou em dívida com você, andarilho aqui, peguei isso, dívida paga. Mais um minério Gorlek. A bússola perdida. Agora a gente tem que fazer um bagulho. Não sei se vai dar certo. Será que deu? Mais money. corrida do minério Gorlec. Quinto minério, hein? Vai dar pra fazer um negócio ao fim do vídeo. Uou. Agora a gente tem que achar outra ponta do minério para fazer o que eu quero. Agora que eu entendi como é que funciona isso aqui. A gente tem que ir tudo para a esquerda para depois... Nossa, que tá tem problema porque a gente deu uma pausa aqui. O que a gente vai fazer? Olha só que legal. Ativamos o pedestal, agora a gente consegue fazer uma corrida que dá um monte de coisas pra gente. Recompensa do desafio é dinheiros. Agora a gente pode ir lá e começar a corrida. Ultra Garra, fragmento especial. O que é Ultra Garra? Ultra Garra, usa a garra em um inimigo por pulo. Olha só. O famoso Out of Bounds. Que não é para ir fazer a corridinha. Vamos lá? Pressione espaço para pular. Beleza, a gente sabe o caminho, só tem que seguir. Ser mais rápido que a sombra. bem? Indo bem, frente da sombra. está muito à frente da sombra. Isso, isso. Comemora antes de... <laughs> Como assim? <laughs> quase, quase. A gente começou a comemorar muito cedo, né? Ganhamos mil e de moedinhas. Beleza. Que alegria. Hum. a nossa missão, que é encontrar a próxima porta. Tô meio lerdo, mas tudo bem. Certinho. centro já abrigou uma grande biblioteca, olha. O conhecimento foi como água de suas paredes. Agora muito do que se existia se perdeu e a água está quieta. Não. <laughs> não, olha. Vou pegar tudo, porque não sei se dá pra voltar aqui depois. Olha só a fonte. Se tem a fonte, é possível salvar. É possível voltar. explorar bem a área. Que a água está podre. Não tem comida ali. Semente misteriosa. Provavelmente side quest. Vamos ver como é que está. Manacete. Tá bom, vamos lá. Agora que a coisa vai ficar complicada. Olha que beleza. Larga. A presença vive de fato. <laughs> Nossa. Não tá contente não, viu? Não tá contente não. Vamos depressa. As clássicas fugas de óleo muito legal. Ele se complicou ligeiramente, mas ainda dá para contornar. Olha lá tá o bichão, será que ele vai enfiar o braço? Tomara que não. Não. <laughs> Tristeza. engasgadinha, que é demais. Só correndo. Corre, corre, corre. água já não está mais apodrecida. Olha lá o bicho fugindo. Opa, vem engasgo ali. Até que agora acordou rápido. Olha lá os bichinhos, que eu não consigo decorar o nome. As águas correm novamente. Rápidas e límpidas, brilhantes e puras. Você é muito valente tão valente, <laughs> tão ensopado, tão ensopado. Precisamos contar o coloque, esse é um dia feliz para todo o pântano. Esse é o bichão mesmo, olha. Que coisa, a gente achou que tinha feito tanto, mas é que a nascente, ela... Ela cobre toda esta extensão, então... Talvez para completar a gente tem que fazer essa parte de baixo até aqui eu vou fazer isso aqui, ainda nesse vídeo. Então, a gente volta aqui um momento melhor, mais propício. Tá vendo? Aqui a gente vai encontrar algo muito legal. Tudo bem, já fomos derrotados algumas vezes, a gente vai entrar numa área de waves. Waves. Uma recompensa muito boa. Primeira wave down. inimigos rapidamente é sucesso. Segunda wave down. Então. Cansou? um bagulho muito engraçado esse escorpião. Não é bem um escorpião, né? Não, não tem um rabo, parece mais um caranguejo. todos os inimigos. E agora, olha só que bom. Melhoria de expansão de fragmento. Não, ah, o que foi que eu fiz? Ah, minha nossa. Tem como fugir depois de iniciado? Tem. <laughs> Muito bem, a gente conseguiu mais uma expansão. E a gente coloca mais um fragmento. Que fragmento a gente vai querer? deixar o arco mais rápido, né? O arco mais rápido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pra cidade. Pra gente terminar o vídeo. Tem muito, muito a ser explorado nessas partes ainda. Agora pode cair na água. Motai. Já não conversou com o Motai, mal posso acreditar nisso. Estou conversando com o espírito de verdade em Milen. Olhando de perto, você é menor do que pensei, mas tão brilhante, particularmente, prefiro passar despercebido. Não seguro lá fora, sabe? Para sua sorte, tenho observado todos os seus movimentos, só para garantir que você está bem, é claro. Quero olhar meus registros. Olha só que legal. Ele registra tudo que a gente está fazendo. Vejo você em breve. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai falar com um amiguinho aqui, ó. Esse amiguinho. Blá, blá, blá. Ah, e a gente vai comprar essa aqui, Espinhosa, ó. Fantástico. Ele vai lá e vai remover os espinhos que tem na base. Com alguma dificuldade. <laughs> Com alguma dificuldade. E a gente tem acesso a outras áreas. Não é legal? Tá não tem mais nada e você também não tem mais nada a oferecer. Salvamos e agora a gente vai falar com vocês que estão. Toque! Toque. é que o Toque tem alguma missão pra gente? Bom, aparentemente não. Tem esse menininho. Melhorar as habilidades. O que, que a gente tem aqui? Pancada de choque. Lavareda, espinho, estrela. A gente vai comprar o pancada de choque, é bom pra quebrar no chão. É muito bom para quebrar no chão. Já tem um negócio que precisa quebrar. Bem aqui para a esquerda. Vou falar com esse menino, fazendo as compras também, ver fragmentos. O que, que ele tem aqui? Colheita de luz. Reduz custo de energia 50%, troca de vida máxima, 10% de chance de causar 50% de dano adicional. Isso que é legal. Isso que é legal. Obrigado pelo seu apoio. Já vai trocar aqui, ó. Aqui você tem uma chance crítica. faz para arrebentar o chão. Como faz? Ah, é com o mesmo botão da marreta. Aqui a gente encontra mais um fragmento, minério de Gorlek. bastante, fizemos uma área completa, compramos um monte de coisa. E fica assim. Próximo vídeo, vamos lá conversar com o sapo. Deixa seu like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente joga Metroidvania, jogos indie e o que também a gente tem vontade de jogar, assim como recomendações. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!